चढ़ना है जरूरी ये सवाल आए तेरी नजदीकियों की खुशी हिसाब थी हिस्से में फासले तेरे बेमिसाल दिल का दरिया बह ही गया मेरी राहें तेरे तक है खुद को मुझे तू सौंप दे ਬਦਲ ਗਏ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਬਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾਈ ਚੂੜਾ ਖਨ ਕੇ ਪੰਡਨ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਬਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾਈ ਚੂੜਾ ਖਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਾ ਲੇਗੇ ਕਦੇ मेरे सोने सोने वे तुझे कितना चाहने लगे हम वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम तुम भी बेजार हो बर्बाद है हम जुदा मैं तेरी खातिर Yeah. तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम मेरे सोने सो